вельмі такі хвалючы для мяне момант улічуючы тое што я жыву і працую займаюся праабарончай працай у рэгіёне у гомелі да праваабаронца Леонид Судаленко каментуе атрыманне ім у снежні 2019 года ў Мску прэмію праваабаронца года. Суленко правильно. Мая вучительница в начальной школе мою фамилию называла Судаленко. А гэта крымінальны суд над леонідам у гомелі які распачаўся ў верасні 2021 года і на момант стварэння гэтага падкасту працягваецца 23 верасня калі я выпускаю гэты падкасту леоніда дзень народзінаў яму спаўняецца 55 гадоў дата рождения ваша пожалуйста назовите не изменилась вы ну, ее назовите пожалуйста 23 09 66 Праваабаронцы вясны, адвакат дармаеда, устаночнік па зваротах у КПЧН, спікер на праваабарончых школах і чалавек, што вырошчвае агуркі. Чым займаўся і якім быў Леонід Леонідыч, палецняволены праваабаронцы, якога цяпер судзяць. Пра гэта сённяшні наш выпуск падкаста. Мяне завуць Кацярына і гэта праваабарончы падкаст вясна прыйдзе. Леонид Судаленко з гомеля. Там ён і займаўся сваёй дзейнасцю ў офісе на вуліцы палескай. І пра гэта ўспамінае яго даўнішні сябр Андрэй Стрыжак, праваабаронцы і суаснавальнік кампаніі Байхелп у фонда салідарнасці байсола. Двухпавярховы будынак прыватны, амаль у самым цэнтры гомеля. Э, на першым паверсе адразу калі заходзіш з левага боку стаяў стол, за якім сядзеў ляніт Э, вялікае памяшканне у якім людзі заходзілі чакалі рассказывалі там нейкія свае гісторыі ось на другім паверсе сидзелі наши калегі але мы збольшага былі ўнізе бліжэй до земли бліжэй до людзей скажем так <laughs> ось. і таму у все хто заходзілі у першую чаргу траплялі на леаніда ось ён быў таким своеасаблівым фільтрам людскіх меркаванняў людскіх не веда нейкіх памкненняў гора і ўсяго астатняга ось калі мы бачылі что гэта справа чалавека яна датычная да прафсаюза альбо да праваабароны то людзі заставаліся ўнізе размаўлялі калі там былі нейкія палітычныя пытанні то адправлялі наверх бо там месцілася і зараз месціцца філія аб'яднанай грамадзянскай партыі і з'язджаліся з усёй гомельскай вобласці конечно і не толькі пасля таго як мы пачалі працаваць з пытаннямі прымусовай экстрадыцыі людзей пасля таго як мы пачалі працаваць з пытаннямі працоўнага права на рэспубліканскім узроўні на нацыянальным узроўні то прыязджалі людзі з бабруйска напрыклад там з іншых гарадоў збольшага канечне кансультацыя была дыстанцыйная дыстанцыйна ўвогуле па ўсім па ўсёй беларусі людзі пісписали тэлефанавалі вось а фізічна прыязджалі звычайна канешне зоймічна. Як мы бачым профіль працы ў леаніда досыць шырокі і пра гэта мы будзем паступова распавядаць. А зараз яшчэ крыху пра людзей, якія звярталіся да леаніда. Шмат было такіх спраў, дзе ты проста бачыў наколькі ёсць розніца паміж тым, як жывуць людзі ў райцэнтрах ці там у вёсцы і нават у гомелі. Бо адна з тых штук якая зараз мяняецца леаніду як абвінавачванне гэта то што ён дапамог людзям сабраць машыну дроў на зіму каб каб атапіцца гэта кажа пра тое наколькі бедственнае становішча людзей у рэгіёнах Вось ну, рознага шмат было бывалі такія штукі што людзі прыїджалі там прывозілі нейкія не ведаю ласунки невялічкія у якасці падзякі за тое что мы робім там яйкі нейкі домашні там ну, такое было яблыкі там ці штосьці такое каву там банку каву прывезуць пачак паперы ці штосьці такое Ось. так что у прынцыпе гэта калі э, леонид называў сябе адвакатам тунеяцаў ён такім і быў у 2017 годзе реально просто прыходзілі людзі такія якія не ведаю не часта ўвогуле ў горад выбіраюцца то і прамаўлялі пра свае беды і про то про то что не разумеюць навошта ўлада і пачала так праціскаць і заставляць гэтыя грошы плаціць так что ён вельмі шмат працаваў і працуе не, не буду казаць пра яго ў мінулым часе бо гэта все часова все гэтыя заключэнні ён працуе з простымі людзьмі і ён сам чалавек які выходзіць з вёскі он вельмі добры разумее пра што ходзіць про тое як яны жывуць таму знаходзіць добра агульную гутарку з імі это канешне плюс Где вы родились, населенный пункт? В анкетных данных вся эта информация имеет. Суд при установлении анкетных данных в судебном заседании должен выяснить это. Я полагаю, это ни на что не влияет. Леонид Леонидович, э, назовите, пожалуйста, место вашего рождения. Деревня Бабович и Крестьянская 40. Населенный пункт. Агрогородок. Леонид Судаленко абаронца дармаедаў. Памятаеце гэты дэкрэт у 2017 годзе аб сацыяльным іждзвенічастве, дзе людзей, што не працуюць, абавязалі плаціць падатак. Потым э, дэкрэт крыху змянілі і непрацуючым пачалі налічваць камуналку па павышаных тарыфах. А людзі шлі да Леаніда за дапамогай. Сярод іх была і Марыя Тарасенко. Пра гэта мне распавядаў сам Леонид. Вось наша размова, запісаная летам 2019 года. Ну, напрыклад, у гомелі домашнюю гаспадынню Марыю Тарасенко да ўлада занесла ў гэты спіс і налічыла за падагрэў гарачай вады ў 5 з палавіна раз вышэй, чым раней яна гэта рабіла. І канечне, Марыя Тарасенко, калі яна звярнулася ў наш прафсаюз па дапамогу, мы пайшлі ў суд са скаргаю аб тым, што вось гэтыя палажэнны дэкрету фактычна прымушаюць ее да працы, таму што яна выбрала для сябе такі стыль жыцця. Яна дома гаспадыня муж працуе і ім хапае тых грошай, каб утрымліваць сваю сям'ю Марыя Тарасенко ў гэтай скарзе заявіла не толькі аб тым што дэкрэт прымушае да працы вядома што права працаваць у нас выцякае з канстытуцыі да гэта не абавязак а права да чалавек можа працаваць а можа і не працаваць але яна паставіла пытанне аб тым у сваёй скарзе разам з намі то гэты дэкрэт ён умешваецца ў асабістае жыццё канкрэтнай сям'і Таму што людзі прынялі для сябе рашэнне мужа жонка як яны будуць жыць сумест ён працуе і на вядзе домашнюю гаспадарку і прыходзіць чыну чыноўнік з дэкрэтам прэзідэнта ці чыноўнік з гэта дармаецкай камісіі ды кажа не вы так не будете жыць вы будете жыць так як я вам скажу потому что есть дэкрэт прэзідэнта Марыя Тарасенко стала памочніцай Леаніда, а цяпер яе судзяць разам з ім. Тарасенко Мария Федоровна. Серьезно, да? Тарасенко. Ударение на «и». Да. Праўда, Марыя Тарасенка не палідзняволеная, бо яна не пад вартай, а Леанід утрымліваецца ў сеза нумар тры. Разам з ім судзіць яшчэ адну яго памочніцу Тацяну Ласіцу. Яна таксама за кратамі. Ласіца, Татьяна, Леонида. Старая буква фамілія А, да? Ласіца? Да. А дзейнасць леаніда стала вядомай па-за межамі беларусі напрыклад шведскі праваабаронца марцін угла с арганізацыі остгрупан ведае што такое тунядзец то нет да ну леонид как як мы ведаем это э, адвакат скажем тунеядцы і э, заўсёды з такой энергіяй э, працаваў за іншых людзей Леніц Судаленко абараняў і правы працоўных праз рэп. Рэп гэта незалежны прафсаюз радыэлектроннай прамысловасці. Пра адно з гісторый такой абароны распавядае праваабаронца вясны са светлагорску, што ў гомельскай вобласці Алена Маслюкова. Тое, што я пабачыла ў судзе у светлагорску, калі ён абараняў э, чалавека незаконна зволенага з працы, ну это <laughs> просто было феерычна, наколькі людзі, якія сядзелі ў зале, просто гатовыя былі яму аплазіраваць прямо падчас працэсу. І наколькі суддзя э, была разгубленая і мушаная была прызнаць, што так чалавека незаконна звольнілі, э, яго аднавілі на працы, праўда, ненадоўга, всяго там на тыдзень ці на пару тыдняў а потым звольнілі но ну, ўжо звольнілі законна разумееце так то есть вось нават пры цяперашняй сістэме это якой трэба быць глыбай юрыдычнай так каб прыціснуць і прымусіць прызнаць памылку і аднавіць чалавека аднавіць чалавека на працы і пасля таго як Леаніда Леонідавіча ўжо арыштавалі і затрымалі гэты чалавек вельмі вельмі вельмі перажываў і і гатовы быў аказваць дапамогу сям'і і ось і заўсёды пытаецца як там у сям'і адбываецца як сам леонид леонидович таму што ён з вельмі вялікім піететам да яго ставіцца і в прынцыпе я таксама вельмі яго паважаю і як чалавека як прафесіянала і ось. Чалавека, якога Леонід абараняў у гэтым судзе, звольнілі за тое, што ў адну з нядзель кастрычніка два -го года яго затрымалі міліцыянты і змясцілі ў ічу. То есть там вообще со всеми нарушениями меня увольняли. Я на, я на предприятии отработал, ну, 9,5 лет я отработал на этом предприятии, Светлогорский ЦКК. и на момент увольнения был ведущим инженером по автоматизации. То есть у меня ни, ни, ни одного не было ни взыскания за все время работы. Профсоюз мне вообще никак не помог, они даже не пытались. Но вы имеете в виду рабочий профсоюз, э, государственный, который не независимый? Да, да, да, угу. все правильно. <laughs> Это зависимый, зависимый профсоюз. Я столько платил взносы и как бы членом профсоюза был. И меня тут увольняют, и вы бездействуете. Пока я платил, ну, то есть я был полезен, а сейчас вообще уволили с вашего согласия и как бы... Ну, я потом обратился, мне подсказали в правозащитный центр через представителя Светлогорска, представителя весны. Вот, меня познакомили с, э, с Садаленко Леонидом Леонидовичем. А он, ознакомившись, э, решил оказать содействие там, как он сказал, что это дело вообще как бы выигрышно. Там со всеми нарушениями было. Ну, это уже в конце Леонид Леонидович сказал, что, ну, сам понимаю, что это дело имеет э, политический подтекст, поэтому тут нечего удивляться. Як вам Леонид как человек? каким вы его запомнили? У которого существует совесть, и у него есть принципы, ну, то есть он не из тех, кто с корыстных побуждений что-то. Ну, таких людей просто слишком мало. Если бы побольше таких людей, мы бы совсем по-другому, в другой стране жили. Это просто пример подражания чести и достоинства, я бы сказал так. Тем более в нашей стране каждый понимает, что такое э, быть правозащитником или ставить права других, или за кого-то заступиться. Я первое попрошу громче говорить, я ничего не слышу. Суд говорит так, как имеет возможность. Прошу, ну обеспеч... прошу обеспечить ведение. судебного Пожалуйста, назовите свою ну, фамилию и ну, отчество. Если будут какие-то ходатайства, пожалуйста, вы их заявите в установленном порядке, пока ваши данные устанавливаются. Моя фамилия Сугаленко Леонид Леонидович. Судаленко. Все, все другие данные анкетные, имеющиеся в материалах дела, у меня не изменились. Понятно. суды ў беларусі не незалежныя суды гэта праява нашай дзяржавы рэпрэсіўнай недэмакратычнай і суд над леонідам судаленкам тацяны ласіцы і марыя тарасенко пасля запытвання ўсіх гэтых анкетных данных зрабілі папросту закрытым і што там адбываецца невядома можна толькі уяўляць як суддзя яго завуць сергей салоўскі дапытвае леоніда сваім вось гэтым вось голасам Где вы проживаете, Леонид Сейчас проживаю в СИЗО 3, на улице Книжная, 1 А. Последние 240 дней я проживаю по этому адресу. Леонид Леонидович, а до заключения под стражу, где вы проживали? В городе Гомель. И для меня было досыць, ну, незвычайна, што ли, як для грамадзянкі Беларусі пачуць прыклад голаса дэмакратычнай дзяржавы. Oh наўпрост у літоўскім сейме дзе праходзіла прэс-канферэнцыя з парламентарыямі я падышла со сваім дыктафонам да дэпутаткі лаймы андрыкене яна хросная леаніда сімвалічная хросная гэта такая кампанія салідарнасці з плетвязнямі беларусі под хэштегом we stand by you калі еўрадэпутаты становяцца хроснымі для якога-небудзь палітвязня і апікуюцца ім у А, я Лайма Андрикеня, член э, Сейма Литвы, вице-председатель <laughs> Комитета по европейским делам и также вице-президент э, Парламентской э, ассамблеи Совета Европы. И крестная Леонида Судоленко. Да, по-моему, я решила, что я хочу взять, не знаю, как по-русски сказать... Шефство. Э, как? Шефство. Шефство э, по этому делу. Леонид Судаленко, он известный правозащитник, и это отец четырех э, сыновей, и он должен быть на свободе, потому что те обвинения, которые были выдвинуты против него, это, это фейк, и э, осуждать человека или держать в тюрьме за то, что он выполняет, свое, э, эм, выполняет свою работу. Он как э, и правозащитник, и как тайсенинкас юрист помогает своим соотечественникам написать письма грамотно, направленные в Комитет по правам человека United Nations. ООН. И если бы я жила в Беларуси, и кто-то меня попросил, и я могла бы это сделать, я без сомнения делала это, и э, за это меня бы посадили, наверное. <laughs> Это я в нормальной стране, в демократии вообще не э, помещается в никакие ворота. И э, п- э, поэтому я говорила на пресс-конференции о том, что все политзаключенные, те, которые признаны политзаключенными в Беларуси теперь, э, они должны быть на свободе. Лайма ўзгадала пра справы КПЧ Аан. Гэта яшчэ адна вялікая частка дзейнасці Леаніда, дзе ён быў сапраўдным станочнікам. І пра яе мы зараз распавядзем. Спачатку адкажам, навошта патрэбны гэтыя звароты ў КПЧ Аан. Цяпер да вас пытанне ці вас э, альбо вашага блізкага знаёмага калісьці судзілі там па артыкуля 2334 2424 карацей вось па гэтым Ну і, Што знайшлі справядлівасць у суддзе першай інстанцыі і ці спрабавалі вы далі абскарджваць у суддзе другой інстанцыі гэтае рашэнне, таксама не знайшлі справядлівасці. А што ж рабіць пакрыўджанаму чалавеку, чые правы парушаны, а дзяржава яго не абараніла. Можна ісці далей у міжнароднай інстанцыі і сярод іх камітэт па правах чалавека Аан. Назва зварота там заўсёды гучыць як які-небудзь чалавек супраць дзяржавы. Напрыклад, алесь буракоў супраць Беларусі. Гэта рэальны кейс. Журналісту Лесю Буракову ў 2014 годзе далі штраф у 500 еўра за супрацу з нямецкім выданнем Deutsche Welle. Далей журналіст прайшоў усе інстанцыі абскарчвання і ў 2015 годзе з дапамогай Леаніда Судаленкі падаў індывідуальны зварот у КПЧ АН. Выбачайся за тое, што тут э, сапсаваны гук у размове за лесем, спадзяюся не сильно будзе вам замінаць у гэтым годзе здаецца спаўняецца уже гадоў 18 як леонид судаленко займаецца вось гэтымі скаргамі у камітэт па правах чалавека а фактычна калі б не ён то кпч просто прайшло б мімо беларусаў так атрымліваецца что калі б не судаленка то столькі скаргаў не было подадзена уан і ніхто б не ведаў что ну на мировой як бы арэне что беларусь такая репрессивная, так, так, так. про что слышать, э, сколько э, э, Так, отримывается, ось, ось 2012 года КПЧ ААН реально начал э, звертаться ну, до темы Беларуси. Я лічу, што ва ўсім свеце няма такога іншага чалавека, які такую б колькасць спраў падрыхтаваў і правёў у камітэце ан па правах чалавека. А гэта слова Олега Агеева, намесніка старшыні беларускай асацыяцыі журналістаў. І Леонід, дарэчы, да таго ж быў і юрыстам баш па гомельскай вобласці. І чым далей я слухаю пра яго асобу, тым больш мяне здзіўляе, наколькі Леонід працавітая. Цяпер у Беларусі адбываецца зачыстка грамадзянскіх арганізацый, іх ліквідуюць. А ў 2003 годзе была таксама хваля ліквідацыі. І тады палітолог Юры Чалысаў і пазнаёміўся з леонідам тады ўжо леонид пачаў працаваць з камітэтам ан па правах чалавека была пададзеная скарга у камітэта ан па правах чалавека і рашэнне аб незаконнасці неадпаведнасці міжнародным стандартам па правах чалавека ліквідацыі грамадзянскіх ініцыятываў это было адно з першых рашэнняў камітэта ан па правах чалавека датычна свабоды асацыяцыю яно мела такі прэцэдэнтны характар э, шмат у якіх міжнародных дакументах міжнародных аглядах узгадваецца менавіта справа крыні Корнієнка і іншыя супраць Рэспублікі Беларусь. І гэта быў толькі пачатак працы леаніда ў дачыненні да выкарыстання камітэта ан па правах чалавека як такой пляцоўкі для стратэгічнага абскарджання і мы бачым што э, беларускія беларускія ўлады вельмі нервова ставіліся да выкарыстання падобных механізмаў я ўспрымаю вось тое што зараз адбываецца суд над э, леонідам судаленко па абвінавачанню непасрэдна праваабарончай дзейнасці дзейнасці датычна ягонай як э, прафесійнага праваабаронцы это такая своеасаблівая адзнака прафесіяналізму дынамізму і значнасці той працы якую э, леонид рабіў э, менавіта на рэгіянальным узроўні ў беларусі Влада яна проста не можа прапусціць такую магчымасць пакараць чалавека, які так доўга дапікаў яе. Бо гэта, гэта стратэгічныя справы, якія ішлі праз КПЧ. Яны ну, так назалялі ўладзе, што ну, яны не могуць яму зараз не, не всунуць шпільку і адпомсціць. Ну, Я не знаком с томом 79. Прошу дать возможность мне знакомиться с томом номер 79. У крымінальнай справе супраць Леніда Судаленкі назбіралася 79 тамоў. Гэта справа палітычна матываваная, так заяўляе беларуская праваабарончая супольнасць. Сам Леонид Судаленко таксама ажыццяўляў моніторных за судовымі працэсамі. Пра сваю апошнюю сустрэчу з Леонідам распавядае Дмітрый Чарных з беларускага хельсінскага камітэта. Мы встречались накануне его задержания, встречались онлайн, обсуждали мониторинг э, процесса над несовершеннолетним Никитой Золотаревым. Вот. И, тоже политическая статья да, да, да, да. И он собирался участвовать в наблюдении за этим процессом. Мы обсуждали, э, на что обращать внимание. Ну, Леонид, в принципе, имеет большой опыт наблюдения за судебными процессами, и его участие в этом процессе было очень важным, потому что он мог увидеть те детали, которые не мог увидеть обычный волонтер, наблюдатель, то есть его опыт, конечно, пригодился бы в мониторинге этого процесса. Скажите, пожалуйста, с какого времени вы задержаны и содержитесь по стражу? 18 января я был произвольно задержан по пути на работу. То есть с 18.01.2021. Понятно. А яшчэ Леонид Судаленко дзяліўся сваімі ведамі ў межах адукацыйных мерапрыемстваў ад беларускай праваабарончай школы. Тар'я рублеўская дапамагала іх арганізоўваць і успамінае пра першае знаёмства з Леонідам. Был паглыблены курс і я чую, я уздымаюсь проста па лесвіцы і я чую такі родны гомельскі акцэнт, як у майго дзядулі. І я вось проста памятаю той момант у мяне просто як трошки нават коленки подкасіліся тому что гэта до такой ступені про штосьці родное і про блізкае і вот потым я еще пап... і уже потым я побачила леоніда леонідыча які абсолютно не э, кайфаваў ад таго што ён робіць таго што ён распавядае маладым праваабаронцам пра можна сказаць справу свайго жыцця і пры гэтым у яго не было ніякага стаўлення нібыта ён не вышэй за іх што ён вышэй за нас усіх таму што ён там напісаў уже гэтых скаргаў капыче ён вельмі падрабязна ён вельмі далікатна распавядаў пра гэта адказваў на пытанні і И... ну, вось так сагреваў мне здаецца все аб'емна як ён камунікаваў складвала ўражанне што ён просто нас усіх абдымае сваімі э, ручішчамі такія вельмі цёплыя абдымкі восьось Как изобрази, як Леонида это, гомельскую говорку какую-то. Ну, не веду, у меня такого нема. Я занадто мало <laughs> прожила на Гомельщине. Нет, тут потребны не жалкая породы, а <laughs> непоравнальный оригинал. <laughs> Леонид Леонидович, коли ласка, выходите хучей. І ось, звісно, те, що заважили мою степлую працю, яку я веду тягом двох прошлых десятиліттів, да, для мене це такий аванс ще наперед, ще, ще більш силові намагання прикладати для оборони а, прав чоловіка. Акрамя беларускай прэміі праваабаронца года 2019 на год раней Судаленко атрымаў французскую прэмію свабода роўнасць братэрства. Гэта вышэйшая прэмія французскай рэспублікі за абарону правоў чалавека. Лёня ён такі чалавек, э, які даволі адрозніваецца ад публічнага ягонага іміджа э, такога сур'ёзнага праваабаронцы, які там э, паслядоўна па праве па всякихх такіх гісторыях прамаўляе. Ён у жыцці у побыце ён вельмі адкрыты чалавек, з якім вельмі добра паразмаўляць пра розныя рэчы кшталту не ведаю там вырошчвання агуркоў ці збору бульбы ці як лепш калоць дровы канешне у фейсбуку гэта бачна і он про сябе заўсёды пісаў шмат про тое як ён у звычайным жыцці его вядзе восьось я хацелось бы расказаць такую прикольную штуку мне дзень народзіну 23 чэрвеня і некалькі год запар лёня рабіў маласольныя гуркі менавіта под мой дзень народзіну его быў такі стандартны падарунак мне у <laughs> Ось такая банка огурков литровая, классных малосольных с Бабовичев, с того поселка, в яким его летище. Ось, где он там некие мае посадки. Не ведаю, кому какие подарунки от него больше подобались, але нам у Баш он шмат разов привозил рыбы, какие сам вялил, сам ловил на воду. І ось такі почастунок від Судаленки, це навіть э, невеличкий мем був у мінському офісі базу, коли його риби з ніякої оказії трапляли до нас у Мінськ. А еще вспомним, что у Леонида четыре сыны. Сярод яких насамрэч таксама ёсць Леонид і я ведаю як ён шчыра любіць э, сваіх сыноў якія якое стаўленне да гэтых хлопцаў і як ён ганарыцца іх поспехамі спартовымі поспехамі ў жыцці Леонид Леонидович і яго сын таксама так. Леонид Леонидович так, Леонид сярод іх таксама ёсць там недзе ў сярэдзіне з чымсьці звязаная імя Леонид? Ён распавядаў, але зараз я не ўзгадаю ўжо, з чым гэта звязана. Мне здаецца некая такая family tradition. Я хочу сказаць, што ён вельмі адказна ставіцца да сябе і да сваіх сыноў. Ну і пры гэтым да варта адзначыць, што ён у свой час быў юрыстам, калі я не памыляюся, альбо Белтрангаза, альбо нейкай нефтанафтавай кампаніі. Але ён сышоў, што называецца з хлебнай працы і пайшоў па гэтым шляху праваабарона. Да? І ў выніку, канешне, абсалютова незаслужана, зараз знаходзіцца ў турме, што проста гэта ганьба для Рэспублікі Беларусь. Ваша гражданство. Я родился в Республике Беларусь, Беларусь по рождению. Я спрашиваю не национальность, а ваше гражданство. Беларусь. То есть вы гражданин Республики Беларусь, да, вот хотите сказать? Я хочу сказать, Где что вы проживаете? Я, я не русского Двадцать третьего сентября у Леонида будет день рождения. Что бы вы хотели пожелать Леониду, как если бы он услышал вас, э, сказать ему что-нибудь? Я Я желаю, во-первых, чтобы он был свободным физически, потому что в душе он свободный человек. И я могу это с- по- судить от, по делам, которые он делал. И я ё- желаю ему свободы. Я желаю, чтобы в семье было счастье. Я желаю, чтобы его сыновья выросли такими, как он. Я прыпыніла запіс і Лайма тады сказала, што вельмі складана перадаваць штосьці для чалавека, які знаходзіцца ў турме. И я ему желаю счастья в семье. Я желаю, чтобы его сыновья, младшему, по моей информации, всего 11 лет, чтобы они выросли такими, как он. Э, я хотел бы, користаючыся магчымасцю павіншаваць з надыходзячымі народзінамі Леаніда. Разумею, што хутчэй за ўсё той падарунак, які суд падрыхтаваў для яго будзе не надта прыемны, але ну жыццё, якое яно ёсць безумоўна тое што правабаронцы сядзяць за кратамі за правабарончую дзейнасць гэта недапушчальна і гэтаму не павінна быць месца ў сучасным грамадстве з іншага боку я ўпэўнены што леонид як прафесіянал у правабарончай сферы у сферы моніторинга правоў чалавека зробіць так так бы мовіць моніторинг тых месцаў якія яго зараз накіроўваюць і как это у это не мне дали 15 суток это вам дали 15 суток я упэўнены что ты звестки якія леонид атрымаю адносно стану у пенітэнцыярнай сістэме на жаль шмат про абаронцу зараз атрымліваюць гэтыя звестки это уже такое не жартаглівое пытание да але э, становіш пенітэнцыярнай сістэме можа стаць новым прадметом дзейнасці леонида як э, професійного беларускаго пробаронца я упэўнены что это он скарыстая карысць <clears throat> могу расказаць что одна з мара у леонида э, у новой вольной беларусі попрацаваць адвокатам ему вельмі падабаецца працаваць у судах Вось, і я спадзяюся што гэта насамрэч адбудзецца хаця я так унутры сябе разумею што патэнцыял леоніда ўжо канешне больш высокі чым адвакацкі так што э, спадзяюся як мага хутчэй пабачыць на волі і э, папрацаваць разам бо ўжо чесна скажу што сумаваўся На гэтым все. Спадзяюся, што гэты выпуск падкаста дапамог вам даведацца больш пра Леаніда Леанідавіча Судаленко. Буду ўдзячны за распаўсюд і рэпост. А яшчэ вы можете напісаць Леаніду ліст. Пакуль Леанід, як ён сам выразіўся, жыве ў сезан нумар 3, што ў гомелі на вуліцы кніжная 1А. І таксама заклікаю вас падтрымліваць кампанію салідарнасці са зняволенымі вясноўцамі. Яна праходзіць пад хэштегам Фрі вясна. А з вами была Кацярына Пакуль. А атрымліваецца апошнія гуркі, якія ён вам падарыў былі ў двадцатым годзе mm -hmm. так mm -hmm. быў двадцатый год это ну, быў двадцатый год.